Música здесь ты услышишь Музыку звезд Услышишь Шум галактик и трели созвездий Услышишь Когда мир переменит свои жернова повторится по сотому кругу. звезд Ты почувствуй, как все стало И ближе послушай музыку звезд Ты почувствуй мудрость вселенной и грудь грусть всего мироздания Слышишь? Музыку звезд Слышишь? Шепот галактик и трели president!